Impact FM kina mnena katondo nya wana kuno lwalero. Chena bila katondo mwenda Impact FM iganga chen uh, chikumu sara katondo msambu Impact FM mbari. Chikumu wa katondo tano vudu masaka, chikumu msambu wa katondo mkaga Impact FM e jinja busoga uh, neku www.imc.g bana fumena abatali mu Uganda nga mutulilia ewala yona ebusuka nsaro za Uganda. Tumaniza mprogramme feno jagenda kwa agenda uh, mchezo hakuna kisanja buli kumacha abatuliza abali gye mulina mwe bali kwati kumpona tera kwa bure mu studio zino mkuku na vitamale mirundi lamza mm. kolinja watu ye hey, mwaso zo mtani go uyo hey. um, dobo zilie ye mwaso zo mtani na watu uliziza obude bukende na inja kala ukweba zanye minesi serwanda mm. yete yali mbivuwa ya kanti nebo bibayo mm. nze nje uja kujimbade na webanga dene mm. anti abantu balina okumanya eh. nti bwewava ku cbs eh. radio giwaddemu okugendako eh, yali radio naye naba cbs nga bakuba obulangu bwe banyonoona ayagala bwakatikiro ayagala ki ne bakuba obulango bwe baseka hmm. nze nabagamba nti omukazi ayina nabaana azaala tafiira mu bufumbo nti akuuma baana ate obayina mu lubuto kati nze nabaana wange mutwe teri kintu munsi omuntu kyasobola kunkozesa kumpaka ate teriyo kyesirekayo kakati bwewava ku cbs eh. nojja wano eh. president agenda okuwa obwogezi nga nva wano ngova wano kubanze nkujjukira nga ojaotambuzate eh. ensereko ngoyitamu nsereko eyeye yasookanga ey'amateeka Eh, Muhammad Isereka. Eh, nze nali na kavane Muhammad Isereka University awo. Muhammad Isereka kwala program jwe plead out. Yes, plead out. Plead out. Era mu season yeyo ekyatu. Eh, ne pruko ya janga wan. Era mu season yeyo ekyatu bako wan. President bwa kuwa bwa press secretary. Ne tata wan Isereka. Haji Haji Abdul Isereka. Ne yakolanga program wan. Ne na kugamba. Abajita muna chibuga. Na kuganti program. Mwana mpyo kumua obwa RDC chenjojo. Na kuganti program program eno ya mugisha. Mm. wajanga wano kumacha nentambula nempita mumbaawo awo mm. nengenda ekibuye neninya motoka eza takisi nezirayo eka kati fena tuvuga benzi lwakuba katonda temumuddeza eh, naye ebyo ebyabaddewo eh. tebiriiwo hmm. kyekulabaka abasajja abo bali disparity that's why they kill people nze kanoke mbadde njogeddekako eh. njagadde kaveeyo eh. eh, very clearly nti tetutaŋŋana ate tuyombangako naye abasajja abo bobategeerera hmm. nti pulezidenti pulogulamu eyo yabadde agisasula eyo gyetavuddeko egitutte walala era kuulu yali agirinza abadde agiraba kale notta pulogulaamu yo pulezidenti gyalaba waayi bali bakugamba ti yesoso mirundi yesoso of information yetutawaanya ewa pulezidenti nange kyeneewuunya tuzikanikiru nti okujjako nga obulookinze hmm. nti bamujjeko pulezidenti yalagidde kiba kitegeeza nti yawagira ababbi katona abalyekatona abalye ana bano bapanikinze omusajja nabakubirisimu nabagamba bani mumbuli omusajja atudde kweriyo bateriiko Ninda katana. Eh, eh. President ipo akogoka kompeo. Eh. Muovuma aba. Eh. Then chitegeza nti aba wagira. And what they don't know. I'm a cooling system for for government. Why? Eh. Nti bwe kibatamanyi bana ababbi. Hmm. Tebamanyi what is sparks revolution. Mm. Erange nane mbaulianga boogera nga bagamba mm. we can lock you back is impossible bakutta ogenda mu lock down mm. obulwadde baali babutidde nga skeya yonna balaba emirambo ku tv mm. fia mm. tekyaliwo kati mm. every country is unlocked t mm. mwabagamba nti mujja bawa sukaali mubawe e, e, zabuuni temubibawadde bazeyo olabe whoever says ti we can lock you down yeah. stupid yeah, he's inciting the population tokyabazaayo obuzibu bwo hmm. nti badira figa zino ne bazikola mu sente thats why they didn't have preventive measures up to now nti nga bwe twadda mu kibuga president abadde awa two weeks to, for preparation naku kumi nanya eh, nti akugambye abakampala bakolawo ki ku taxi nembaga t orderly entering of taxis need security people because we are not used to this. Mm. Two, make sure that mm. every taxi in a first aid, first aid box, box mm. three, mm. uh, to ensure that by now, na chuo chipia ba, imoro kaza jiranga mu first aid. Basi jam. Na bagamba ntu wanu na, na, gundi, ono mvoka gundi, Dr. Rurume, ya gamba ntu wa sanza accident, butu sanga accident, abantu nga ba, twakutte buveere bubasiba ebiwundu nemuga you are stupid a medical doctor you travel without bandages eh, nti ejournalist has gonebutya eh. ah, era nemotoka tuyinza oga nti emotoka yayidde bafurensic experts naye bwetulaba mulimu mulimu bandages kitegeeza this belongs to a medical doctor ebufalansa omusajja yafa nafiira ku switi ngaatambula mukibuga paris bwebakebera engatto ye nga mmeri iniingirand bagamba mugende mukebereku arayivu ono mungereza omufalansa tayambala kakati hmm. gwe emmere emmere mugibbi hmm. eh? hmm. pulezidenti yabayita nabaga nti 59 biliyoni mwagala ki ne baleeta owooli owooli bamweyambisa ewa purezidenti wani owooli yali akola mu un baali bamuwadde n'omulimu emaleesia kyovula bajja kufa bubi purezidenti amubuuza nti yifairoko hmm, kampala twetagisa kino nakinaki namuwa 59 billion bwe batuuka mukuba bazirwaniramu nebayoola omukazi kuwa atudde nonobo ne bazirya nemmere teyagulwa ababbi nemirimu jibbe you are inciting the population president times about it tikisoboka times of kubera part of them kubanga bwe aliyogera hey. nafe ku kunakula budget yes. yaganti ndi ba parasite hey. bebali mubiri ndi era na kuandikira aka aka eh kakati nyenda kutandikana akataba kana mukalaba mm. baka ita mu seven hey. saving a tongue from its teeth nakawandika de um, hmm. naba naba ganti mu seven yalingo ululimi ululimi manya amacha agalwati ngokumuyamba kizibu wakawende ka kumande nga 25 July 2018 je myaka ibire gise yes ndu wakawande ah mu helping you ladies and gentlemen wali weki sera lu muganti chite mujja ku chibba nabaganti ebo e, e Zimbabwe mm. e Zimbabwe yani policeman taba takiza pocha kubaka center akatunu ke bayina abo bakajja muchi Ethiopia nyonye wanga ere wanga de nemu abata umulako kubanga what they don't know mm. nti waliwo omwana gwe batumugulya kitaawe eddagala mm. najagula ki efu alyekabalagala kitaawe naafa ati nakaaba nti muzeeyi mujja ababbi mukanga asuule esente yatunze mwanyi neyesiba kumubbi namukuba enyundo eh. kakati gwokaaba ki wano waliwo omusajja hmm. mukazi we yali akola mu mobile money nga nga ina milioni aleta milioni manana milioni kumi milioni meka kakati mbawe nagina mube mundu tibana mm. njagala kanga mkazi wange sente mwze mjeko kwa na wakazi abubo tuiza kufumbiwa msajja mwiti siwami kukunga na maganda chia vamocha tibabala mm. kakati omusajja abe mundu ne bamuganti aa fetu jane mundu batu zingiza ti aa mwezo okuta mkazi wange nagulo wejambia owejambia ya muka nganazi mujako bukade kumina bubiri ave mundu wevala bataze ate balumba mukazi bamuta ine mitwale ebiri eh kubanga baba nyanti ina se eh. owejambi yangazi eh yes tutti kati this is what these fools are doing eh inti bayina alogansi tikampandike barua mngambe na abagundi aba top radio tikundi president baba de bakata banne wa what happened to top radio for eh, example eh tikiri bafuna problemu zaabwe ne ne host wange kakati nomale mbagamba nti ffe mu mawulire abasoma trade union tulina kyetuyita lid workers ti when you make a strike ne bano abali mu printing bastrikinga to have an effective strike mm. ye solidarity gyetuyimba solidarité foreva solidarité foreakati munno okube mubadde mukola hmm. nafuna obuzibu nebamwijjawo and you come tomorrow and start working kiba kitegeeza gwe toyina mutima baleke basootinge ki kuba yinza okuga nti gwe lwaki nze balina badde mbakutte kagive them time if they fail mm. tajja te, ne kiba kibi nnyo okulaba nti gwe buli kaseera munne ye bamugyawo ati kina ensonga abanyarwanda abo bwe baali bajja mu buganda ne batukanga munneekongolera nga beebakakanyirizibwe bati kati mpologoma bwe yajjanga nejjako omugabaga kira mutwaye nga beesinda mm. kira mutwaye nga mm. beesinda nezibamalawo kira mugire toyinza kufuuka kira mugire <laughs> eh, yes obeerako ne solidarity ne banno mm. fowa go one program to express solidarity with your people friend mm. if they fail because you cannot impose yourself on management kubanga bwotawulikira ku top radio kusuubira kana kana akasajja kali kana eno kamba poli rume ya president okugoba okumanya nze nomwe okumanya nze ndi unit president ya badaka nze ndi unit mm. abasajja bakunganya 10 billion ngabo bakugamba ze wali obasaba ezi eh, eza job loss yes eza mm. job loss but bazi kunganya mu bantu nga 10 ye billion ngi mwembu era wali eyaleta 3 billion oyaba singa kondoza eh, naye ina intention zindala mm. kakati baba gendo zileta nga baguze ne vani zonanga baganda ziwagu eh ruachi baziteka mu moto ka job loss mm. kati ye chiro nendo te chiro to bali bazeto lwa mukaga <laughs> nge moto ka ye mweyo eje wange enkuba negende eto nyange elimu amazza amachafe nyu driver agize eno tedda driver agize eno tedda driver agize ne bayita mukube dalere wa mukulu wange ate enkuba nedde nabagamba bumuli nyewange mbasi eyo vision yemmala era ngenda okukitegeera mu butambi bwange eh. nga waliwo gurupu eyali egamba muyo yali egamba nti wetuzireeta tujje tuzijje ate baalizabye nina omukwesese mu nju ate baali eh. nsanze bweru ne bayingira ne mbakuba amasasi gurupu eh. eri sipuliiti era kano akasajja kabadde nze kaagala okubba okalaba nti kategese ndi mukakaniza aniani teni nga kiteka ku teni bilioni nabuuza kalisa ndi kwe teni bilioni figo gimanyi waliwo giwuliddeko ah, ah, nze nga mugamba nti nze mu isole yange mm. eyaba abasajja mweri kakati mwenzi gana nebasala wo mwenzi gana nebasala wo mm. buli omwadizi mm. senteze katika na akafere nekagalo ziba bako kagende wakalisa kamugambi nti oli kalisa chitukole de amu, ya, eh, eh, amudi, amudisa minze ku tv tagenda kudamu kutuvuma mm. kati 10 bilioni muzimpe zezaka tuwala yo kabadeka basenti kababa ni wako ye yagenda n'ateka mm, bwana kaliisa akugobe hey, aa kaliisa teyali wakungoba hmm. kuteminga pologulaamu ono nono tobogerako bampaabidde teni biliyoni kunzi teni biliyoni kanziteeka ku meeza tu nina baloya babiri babaana banka tukatteko bana bafuuke mukaaga nange omusango nguyingiremu nga takikkiriza anti bagireesi kibaluwa kyabalooya hmm. tutudde muga nti kakati omanyi ti pologulaamu tugiggalewo Eh, okugala program was your suggestion hey. kwa byogamba mm. sija bikola program tujigalewo eh, waliwo opportunity yobutagala program ye yali tayagala kujigala singa okola bino singa tobogerako bano dayana mukakanizi eh, oyo gundi mwenda nitumwebaze bakuwonye teni biliyoni ate tebawabira nze bategeera tinze ndi wampaka are your court to declare a uh, word mm-hmm. is it's only a court that can you value in a business conversation is a government value and the court eh, yes kakati ndi kasana tegeera ndi kalisa alistaka mwecho taina solution yendala nima kanti ya wangi tutakwani ya kuhirele pulukula mungi kadeo oli meeting na e, twekwate mu ngalo eyo programu tekyadda era bwetubwagimaera bwelina gimala omuntu omukazi yagenze okuzaala bwe bamugja mu maternity ward ne bamutwala mu ggwanika bamukomyewo maternity ward nze ninga mbizi sikyuka si embizi ikwata okugulu kwemabega ewoloma bwolomi mbizi tekyuka nze sikyuka sikolangako sikola kintu nenzira gyenvudde jajjange yaŋamba nti waliwo statement zokolanga tulina zetuyita resignation statement maze emyezi mukaga nga seba president museveni and now mukazi gwe bwokomangawo wano mpasa nnyabo izi resignation kati kati katacha kati bwakoma uwasinze nnyo yafuuka nnyo ku eh, bwakoma wabafu tuziita resignation wa, statement kati ochogere ekyo yes. tegeza nti oyina kuguma butamuzi yes. kuba gawa eh. sinze nnyo ku so that's how i move and in my life there is nothing i can kubanga kakati nabaga ndi museveni kye namuyigira ku kutotani it would be disadvantage into an advantage kati nalinga nyogenda kubyo ku social media kubikirwaki sente nzimanyi siri musiru naye nategeera nti abawagizi ba museveni tebalina smartphones nze benfaako bebayinsaitinga beriizi tebabadde etageti yange kakati abaana bange nebakoledde modern studio buli kimu kyonna kabakyekolere kabateekebwa omukutu ogwabwe nkola eno nga nabo mbakolerayo eyaabwe nkola eno nga nabo mbakolerayo bafune sente oga sente za youtube mbadde sizimanyi ezo sente pulezidenti erabadde asasulya puroguramu eyo babadde bampaako president kasasulia ta program nga bakwa musala nga bakwa no nothing kati ye president nga sasulia program hii eh, nga ajagala kati nebajitegera nti okutu okutu kubaya yateka u intelligence team bienjo gira babi verifying they have found out almost 100% bienjo gira bitufu nebajitegera eh, toka ulema kagamba taa ulia bakubidisi mnafaka habangi umusajja mulimbe chekati atu day ibano njia kulima president ndi ya lwa debi chie aa nedi nedi ine kati umano we umano we cheje umano we cheje tomu mbula pampa agenda ayikayika omuze gwokupamapama gimulekeemu eh, asiibe nayo kuba buli lwogikiriininga n'omuwa empya nga kiri takitegeera badeni tagiwulira muleke omwana mulekere pampa kati olina omwana gewalese mupampa ako eh, akasajja ate kajagwa ku kyowo kyanze kankobolere nalaba ebintu bisatu mu buto bwange which shaped my wond one of the issue twalina omusajja ku kyalo ngaamuyita amatalotalo matalotalo nga wakula enjuki emisana mu ttundu yayina emizinga naye nga abantu bonna omubisi omubisi gwenjuki omutuufu bagukima wa matalotalo kakati matalotalo <clears throat> agende kalagalanya omwenge walaki nga omusajja saalo ngaajja abalongo bafa ayagala mubisi gwanjuki matalotalo ngaaga nti nziwakola koza enjuki ziwomerwa nnyo asidi wala gyawunya mu muzinga <laughs> ekyo kizaleeta matalo <laughs> ate baddukire gyenywedde omwenge bamuyambi bo balowooza nti yaze nazo eh. <laughs> kakati matalotalo buli omu ngadduka buddusinti zosajja zigoba kawowo kawala gino zezimu zaali zitamidde matalo talo kalagala namukaza yagwa kubali wa lugudu nezimuberako pakali waggulu nentegera nti enjuki zagala walaki enjuki zagala wala kyova ziraba mutoyi acid enjuki tebera mugundi enjuki zamaza omusawo mulala omuganda nalimba omusajja nti ekizibu kyo kyonna ngaolesa ettimba omulamu waayita emyezi mukaaga omusajja anoonya timba namuleeta mukutya jajja kyewantuma nkiresi yalowooza nti bakisambi kyante kiki ekyegolodde kino adda emimba ly ate tebaluje timba amusumulula yakoye ye baayita kyalo naava okulimba abantu yasaba timbaaomwana eh. akoze ebintu bingi yakola obutambi yakolaki yakolaki namugamba sirazi ekintu eki echina mujisa mbubi ngenda mubi setoke mkatale bamudeba muti if he does not stop ogenda kuloga mroge neya ziza eh, eh, clarification ya bade nunji ogenda hmm. na kumpa kwa analisisi ya union ya bubi wai ne ne ne ne ne ne besije ino njaga na kumanya ino so somao somao somao somao wakakata wakadi um from crown prince to common hmm. how Museven defeats his enemies hmm. Museveni yao angu rapu wangu sila mm. Sunday 21st July yeah. 2014 yeah. Eh. Jemiaka mkaka Ida nakazemu Kakati katikanu mm. Kano kama mabira Ebyo ufuzi bie bire mbe yeah. chirembo eh. Mabi... Na kumka jukira Ie eh, anti mkazi mabira honu kubali kuhanywa Anywa ya gala kuwa mayumba gabantu wa mute Uyali kule lila lila Amayumba gaina plani ya gaina chi Eh, okimanyi nti yali ne balukyamuzi ne bambidde naki eh, mu environment eh. kakati bamukutta anoonya ssente mbwakuba amayumba g'abantu oyo bajja kumuzayo mu kofi okuba amayumba g'abantu mm, nsomewa kati akatabo nako nakafulumiza omukazi ono mumulabe yatisa abayindi he would be ne, facing ne, murder charges ne, this ne, woman would be languishing ne, in ne, prison on murder charges but abayindi nga wanu uh, wanti president awa uh, abayindi tebakola swahili this ni yungu mkonzo ya labi kaliko anwa lira lira kubanga nubo umulaba kwa ati zonti nomo okubama yumba gaba ataka ina pulani sirwe retry mtumi rinyale mama mkwad oh, mbaade na kwa avili mulumu mfulumiza bilioni satu ezo gendo zikulimu lira lira tamari bajja kutya bwerere abaganda tebazanyira ku mayumba gaabwe ekikundi gwe mbulyo webatandikira kataba wekali kaluganda succeed where in the opposition eh. Eh. Eh. kani mbaba succeed in the opposition mm. Mbabazi's biggest blunder was his failure to launch his presidential bid uh, with a bang. He wrongly believed that he would take on the NRM leadership through the legal means. He thought that it was easier to remove Museveni through the NRM delegates conference. I sympathize with him for this because Dr. Kiza Besiege's walk to work crusades had failed. Dr. Kiza Besige, Dr. Kiza Besige wrongly believed that he would remove Museveni through a revolution, which flopped, leaving out the option of resorting to democratic means. Therefore, the second alternative looked attractive. In my opinion, even the option of overthrowing the government through a surgical operation had also failed. Even bribing delegates will fail. In fact, many NRM uh, people were flocking Babazi's home mainly, mainly for financial assistance, not an expression of support. Secondly, there is a strong belief within the NRM that if Museveni faces a serious challenge, he will he will be forced to lose money to his supporters. They are therefore using Amama and Babas for this purpose. This explains why uh, his sacking did not generate excitement. He lacks supporters. Very few opposition, very few opposition and seven supporters can actually go to Mbabazi's campaign team. This explains why his bid has mainly attracted the disacquainted NRM youth. We should also examine the nature of Uganda's opposition landscape. Can they accept to be led by Mbabazi? Any answer is a big no. Why do I think so? The opposition in Uganda is well aware that when they unite, they cannot defeat Museveni. Museveni defeated the Lutwa Mwanga Alliance. That attracted people like Bidandi Sadisam, Kutesa, Paul Kawanga, Semogere, Agura Ward, and the other fighting groups eh, uh, to uh, save uh, for NRM. Remember the DP leadership had accused UPC led by Mwanga uh, eh, to have stolen their victory in 1980. Secondly, Museveni defeated a coalition a, a, coalition of political parties that fronted Dr. Kizza Besigye's presidential bid in 2001. He's been doing so ever since. Further, election results of 1996 show that the opposition disunity and show that the opposition disunity not their problem <clears throat> because it does not split their votes. That if uh, what is shared by the, by the rival presidential candidates is added to Museveni's vote, is, is less. Also, why should they support somebody whom they accuse of being responsible for leaving the NRM? Why should they surrender the opposition leadership to somebody who has been enjoying in government? Why did he not resign earlier? He's been um, defending the government against the opposition accusation. Who I can criticize them? More importantly, Mbabaz's team, headed by his wife, will be a stumbling block in forming an, any alliance with the opposition groups. His record is also another problem. The opposition parties and groups are using corruption and failure of service delivery by the government uh, by Ugandans. The former docket uh, that the prime minister is the former docket of the prime minister is at the heart of this government. His name is in both Chogam and the Tengangaro scandal, where NSSF lost billions um, of workers' money, which um, are still remembered prominently. The corruption scandals rocking his office are uh, likely uh, to take center stage now that he is out of the office. Can he go? Uh, can he go alone? My answer is that if he takes uh, the option, it will be disastrous because he will lose the remaining political clout. He cannot galvanize support. He is likely to put up a uh, to put up an